¿Y el van se mostrar ellas? Sí, pero la bruja que se ríe. Claro, no va a estar la que llora. Así nadie quiera causar por una buena causa. Tal cual. Voy mal de gambeto, ¿sabes? ¡Ah, ah, ah, ah! Y yo me voy a casa. Y yo, y yo, esta capaz de quedarse con Polo, nuestro can. No tos me vayas, ahora llego yo. Bueno, ya te esperan es visto el mío can. Y de plan que tiene ella. Nos nevó, que no nos fían de estas. Se den la funda y va ahí. Adiós. Adiós. A si entre un tanto trobo el can. el Can, mira, se escapó por ahí. No, marcha a la las pruebas las brusas. Ja, ja, ja, ja. Ya tienen dos cans. Serán dos gambetos. Tayo, Ja, ja, ja, ja. Será Tayo ¿no? No, es dos serán tallo. Yo también te quiero. El tienes claro, pobreta. Ja, ja, ja, ja. Te quiero. Que no. Ja, ja, ja, ja, ja. Que sí que no, que sí, que no. Ahora yo el momento de llevar scams de estos d'estes Eh, han sacrificado scams? No Ya Ya no tendré gambetos. ¡Guau! <laughs> Tomás, aquí tienes el buscocán. Parás escoltar que si no te sin él. Messi. Junta casa de que nos engorran las buillas. Tali tornan por aquí.